para as goelas dos tubarões. A música seria tão bela, tão bela, que os peixinhos sob seus acordes e a orquestra na frente nadariam pasta para as poderiam obter assim Alô? mais e teriam os tá cargos, falariam pela ordem entre os peixinhos, para que estes chegassem a ser professores, advogados, escritores, construção de caixas e assim por diante. Urdigros! Só então haveria civilização no mar. Se os tubarões fossem homens! Oi, gente, tudo bem? A gente completando um pouco da nossa viagem, né? A gente está na Bienal. Olha, olha que vista bonita. Vocês depois vão poder acompanhar as fotos que a gente tirou. Ah, aqui também Aqui a, é, é, a gente vai no MAM. A gente vai no MAM, Museu de Arte Moderna. Aqui, tá vendo? Aqui, é que a gente está no Parque do Ibirapuera. Aqui, só pra vocês verem, vamos ver se dá. E aqui é muito grande, ó. Aqui, ó, décima se... não,